Good morning, sì, qui in realtà è l'una meno 20. Sì, eh, no, mi sono svegliato alle poco fa, quindi dico che già pomeriggio, si ride al Fidernun, eh, stanchezza accumulata, eh, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente David Lynch. It's uh, April 12, 2022 and it's a Tuesday here in Naples. Uh, 602 and 6 Fahrenheit around 17 Celsius and this means that it's that they really really really really soft like these days and this period per me è anche oltre perché sembra quasi un clima estivo summer climate later than spring climate Um, sì, per quanto non c'è nel video tuzzo del giorno, nel caso lo faccio, penso di no, ma vediamo, penso di no. Comunque, se vi interessa, è sempre separato da questo, quindi occhio. Anyway, I ah see <laughs> and you all just see from the, wind, the other window. non so se si vede bene da qui ma uh, I think that uh, eh, it's afternoon, maggi afternoon, is ready afternoon sì, penso abbia tra qualche ora comunque uh, la temperatura potrebbe salire qualche grado ma vedrete. But the really important thing with this atmosphere is that today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Bene così, che dire, in questi casi già ieri l'avevamo, anche altro ieri se non ero, ma speriamo di continuare con questo trend, per cui said this so from this other mythical window with the pink flowers, the white curtain, the grey roller shooter, not visible, ma come se fossi sempre lì from the mythical window with the red, orange, blue, green water, curtain and its uh, green roller shooter. Behind me on the top, not <laughs> visible, in fact, in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX640 IPG IPG 625 Eh, no, boh, great day in molto people follower, Chandra, riporsi un saluto davvero a tutti and have also a great breakfast everyone. Io la farò tra poco, il mio stomaco pronto, sentite, non so il vostro. E cui sì, ci vediamo al video tutto se in caso le faccio, ma non credo. O domani.